Ela chegou em mim e me falou assim Oi, eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Oi, eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Oi, eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Até o Simãozinho, ó e foi a noite toda assim, ela ajuda em mim O oh, romance é bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pra beijando E foi a noite toda assim, ela ajuda em mim O oh, romance é bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pra beijando vaqueiro é bom demais, meu filho, olha. me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar forró beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Tchau! Hoje eu mato meu desejo Estou a noite toda assim Ela grudava tá em mim Forró pra bom Estamos ao vivo no Instagram aqui também Fazendo dizer bom E a dança forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudava tá em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É a dança forró beijando pra galera do Instagram. Estamos aqui ao vivo no YouTube do no Instagram. Chama no piseto, aquele é Flag Moral pra todo o Brasil. Uh! Bora no swing, bom. Vai no piseto, rock é bom demais. é mais sucesso aí, jovem, meu filho. Puxa, não, não, vai. Bora mais uma, galera.